stars brightly shining It's the night of the dear Savior's birth Long lay the world in sin and error pining Till he appeared and the soul felt its worth A thrill hope. The weary world rejoices for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, here. Sä kokeilla kaveri. Hienosti. Pienesti. pieni. Olisiko tää myös kiva? Joo. Katsotaan mitä muuta. Onko teillä tämä siene? Joo. Tuo on nyt siene. Joo. Aina laittaa reunasta. Oho, se kiitos siitä heti. Laitan se tuohon sivuun. Sitten painetaan seuraava. Haluatko tehdä tällä, vaikka tähän mahtuisi tämmöinen? Joo. Hyvä. Ei juonut. Täällä esimerkiksi pieni poro on. Sitten on pupuja. Sitten Tämä on pupu. Siinä on pupu. Sitten on ihan tämmöinen tavallinen piparkakumuotoinen. Sitten on joulukello. Täällä on bossua ja autoja, kirsikat ja... Annapa kirsikatkin. Niistä Sitten on riso katsot. Toi voi heti. Ja se voidaan laittaa tuonne sivuun. Hm. Hm. Soverin päin. nostaa niitä valmiita. Tätä ihan Hmm on pipareita. Sitten siellä on vielä siellä toisella puolella ne, mitä sä oot tehnyt siinä valmiiksi. Voiko se näin päin tai näin? Mm, näin. Kiitos Eti. Joo. Eti voi viedä ne siihen peliin saadaan vielä tästä. Tähän mahtuu ehkä tämä. Joo. Ja tähän mahtuu ehkä tämä. Mahtuu. Joka... Kun se on näin päin. Ja aina se terävämpi puoli alaspäin. Ja tässä on terävämpi puoli alaspäin. Se oli tosi iso. toi hänet. Tuvikelvo huomasi ke, kesienen ja povon. Nekin kaatuivat. Hänkin kaatui. Sitten niistä muista tuli taas sitä. Tämä ei mennyt rikki. ei mennyt rikki. Nyt ottaa tämän joulukerran pystyssä tai näin. Noin paikka. Äiti tekee sen. Sitten se voi kääntää, heti kun se on valmis. Mm. Sitten meidän pitää taas vähän kaulia. Tähän mahtuisi toi pieni poro. Niin. Mä sain sen niitin muotista. Kyllä. On monta vielä.